hello welcome to my channel आज चाहिँ म सन्दीप लामी छानेको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु मिडियामा धेरै यसको बारेमा आइरहेको हुँदाखेरि होइन सबैलाई थाहा छ सन्दीप लामी छाने चाहिँ एक बल्लेबाज क्रिकेटर हो नेपालको होइन उनी चाहिँ एकदमै प्रख्यात बलर हुन् होइन सो उनी अहिले हालसाल चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमको क्याप्टेन पनि रहेका छन् र मतलब अहिलेको यो करेन्ट घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ उनको यो क्याप्टेन्सी मतलब क्याप्टेन पोजिसन चाहिँ खोसिएको छ जुन कुरा दुःखद हो र यो घटना त्यसैमा पनि दुःखद हो अब कुरा के हो भने मिडियाहरूमा एकदमै यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर आइराख्दा सन्दीपको केस फाइल भएको कुरा चाहिँ सही नै हो होइन सबै कुराहरूले जानकारी दिए अनुसार र यहाँनेरि अब मतलब प्रहरीले यसको चाहिँ छानबिन पनि गरिरहेको छ र सन्दीपले छानबिन गर्न सघाउँछु पनि भनिराखेको अवस्थामा हाम्रो समाजमा चाहिँ के भइरहेछ भने मतलब मिडियाले नै उसलाई गल्ती ठहराइदिने त्यसपछि अनि उसलाई मिडियाले नै सजाय दिइहाल्ने अथवा चाहिँ हामी त्यति धेरै अगाडि पनि गइ नहालौँ गल्ती छ र भोलि छानबिन गर्दाखेरि गल्ती हो भने जो कोहीले पनि सजाय पाउनुपर्छ होइन होइन भने अर्को कुरा चाहिँ अब पीडित भनियो कि युवतीले उनी विरुद्ध केस हालेकी छिन् र पीडितको चाहिँ अब गोपनीयताको कारण उसको डिटेल्स खुलाइएको छैन भने सन्दीपको चाहिँ डिटेल्स खुलाइएको छ यो केसमा अलिकति समान समानता नदेखिएको होइन चाहिँ त्यो सबैलाई नै भान भइरहेको छ त्यो हुँदाखेरि अब सायद सन्दीपको पनि गोपनीयताको ख्याल गरिदिएको भए हुन्थ्यो कि भनेर मैले यसो भनिरहँदा मैले मतलब अब सन्दीप अपराधी हो अथवा चाहिँ होइन त्यो पछिको कुरा हो होइन मैले उसलाई जोगाउन अथवा कसैको खोजेको होइन कसैको पक्षमा भन्नु खोजेको होइन पीडित ले न्याय पाउनुपर्छ र दोषीले सजाय पाउनुपर्छ यो कानुन सम्बद्ध नै छ र यो हुने कुरा नै हो तर हामी अलिक धेरै नै अगाडि गयौँ कि अगाडि बढ्यौँ कि सो हामी अलिकति पहिला चाहिँ यो के हो होइन प्रहरीलाई यसमा चाहिँ छानबिन गर्न दिने र दोषी ठहरिसकेपछि अथवा सफाइ पाइसकेपछि के हो त भन्ने कुराहरू क्लियर गर्ने हो कि होइन अब यसरी हामी मिडियामै आएर चाहिँ मतलब होइन यो कुरामा उयो गरिराख्ने हो होइन किनभने यहाँ गल्ती हुँदैन भन्न सकिँदैन र गल्ती हुन पनि सक्छ र गल्ती नभएको हुन पनि सक्छ कुनै मतलब त्यसमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा चाहिँ केही भएको पनि हुनसक्छ कसले के गर्यो कसले के गरेन भन्ने कुरा प्रहरीलाई नै थाहा हुनेछ छ भोलि र अनुसन्धान भइसक्यो म चाहिँ के देख्छु भने प्रहरी जति लागि परेको छ त्योभन्दा धेरै मिडिया लागि परेको छ कि यो प्रमाण बटुल्न अथवा चाहिँ उसका प्रमाणहरू चाहिँ प्रहरीले भेट्नुपर्ने हो तर यहाँ मिडियाले भेटिरहेका छन् सो यो चाहिँ अलिक गलत प्याटर्न हो जस्तो लाग्छ मलाई सो यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट गर्नैपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले करेक्सन गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुनेछ र होपफुल्ली अब सबै कुरा राम्रै होस् होइन अनि गल गल्ती गरेकोले सजाय पाउनुपर्छ र दोषीले न्याय पाउनुपर्छ यो जगजाहिर कुरा हो र म पनि यही नै भन्छु र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी अथवा चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ उहाँका अथवा चाहिँ पीडित भनिएका युवतीका आफन्तहरूको जो कोही पनि पहिला हामी यो केसलाई फाइनलाइज हुन दिउँ अथवा चाहिँ यो केसलाई उयो गरौँ मतलब अन्तिमसम्म पुगोस् त्यसपछि दोषीको ठरिसकेपछि अनि उहाँको बारेमा लेख्दा बेटर होला मलाई त्यस्तो लाग्छ सो हामी सबै केही समयको लागि जब सन्दीपले नै भनिसकेका छन् कि उनी नेपाल आउने र प्रहरीलाई सघाउने भन्ने कुरा भनिसकेपछि हामीले यो सबै कुराहरू भइसक्न दियौँ पहिला त्यसपछि मात्रै मतलब अब हामी उहाँको बारेमा लेखौँ अथवा चाहिँ उहाँको बारेमा भनौँ होइन त्यो गर्न सकियो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नै त्योभन्दा अगाडि नै अदालतले दोषी नठहर्याइकन अथवा अदालतले सफाइ नदिकन उसलाई सफाइ दिने र अदालतले दोषी नठहराइकन उसलाई दोषी बनाएर कारवाही गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ अथवा चाहिँ योसम्म हुनुपर्छ भनेर सोसियल मिडियामा आएर हामी एकअर्कालाई गाली गलोज नगरौँ ए मिडियामा देखे अनुसार र म्याक्सिमम् त्यसको हेरेअनुसार हामी हामीले देखेअनुसार र मैले हेरे अनुसार चाहिँ सन्दीपका फ्यानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सन्दीपको पक्षमा हुनुहुन्छ र अब नेपालको कानुन पनि त्यस्तै छ हुन त कानुन क्लियर नै छ सत्र वर्ष भनेको नाबालक नै हो तर अब यो पुरानो कानुन र नयाँ कानुनको नयाँ कानुन परिवर्तन भएको छ पहिलाको कानुनभन्दा सो यो कुराहरूमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले ना नाबालक अठार वर्षभन्दा मुनिको नाबालक नै हुन्छ त्यो कुरा हामीलाई सबैलाई अहिलेको कानुनअनुसार थाहा भएकै कुरा हो सो सन्दीप नेपाल आउँदैछन् भनेर उनले आफ्नै सोसल मिडिया अन्तर्गत होइन उनले जानकारी गराइसकेका छन् र नेपाल प्रहरीलाई सघाउने भइसकेको हो म चाहिँ यो अनुसन्धानमा भरपुर हेल्प गर्नेछु भनेर उनले आफ्नो व्यक्तित्व आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिसकेका छन् अथवा चाहिँ आफ्नो कुरा राखिसकेका छन् भने यो कुरामा हामीले अहिले नै उनलाई दोषी ठहराएर कारवाही गर्नु अथवा चाहिँ सोसियल मिडियामा आएर हामीले एकअर्कासँग झगडा गर्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त नहोला सो हामी यो केस जब पार नलागुन्जेलसम्म सायद यति धेरै सोसियल मिडियामा आएर चाहिँ एकअर्काको बारेमा बोल्ने नगरौँ ताकि यो केस चाहिँ झन् तन्किएर तन्किएर अथवा चाहिँ तन्काउने भन्दा पनि मतलब के भएको हो रियालिटीमा गएर चाहिँ यसको अनुसन्धान भइसकेपछि त्यसको बारेमा कुरा गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ लेखौँ हामी त्यसपछि चाहिँ कसलाई के लेख्न मन लाग्छ हामी लेखौँ स्वतन्त्र छौँ हामी होइन सो थ्याङ्क यू